Kaixo! Txikitan ezagutu nuen Donibane Garaziko Espainia karrika eta bertan sortzigarren etapa abiatzea orduko bizipenekin bat egiteko modu bat da. Akaso ez naiz objektibo, baina erregun gutxi daude Euskal Herrian, garaziren parekoak. Hori bai, barruraino kotxe izartzen utzi beharra ere. Peiorekin batera ekin diot eta pari, eta goinezean lasai-lasai joan gara zaro garantz. Erromesak bezala, bortuetarantz. Baina haiek horreaga daukate jomuga, eta gu pixka bat ekialdera gogoaz. GR bilbideari jarraitzen irten gara donibane garazitik aurrera. Elburua, Nafarroa behereko sabaia. Otza egiten zuen etapari ekin diogunean, aurreko egunetan bezala. Baina ez dezadan aztu azaroan gaudela ia da. Eta azarora iritsi garen erago arropa soberan genukan. Pozik noa. Atzoko etapak mugarri txiki bat suposatu zuen niretzat. Oso zorionekoa sentitzen naiz. Osasunez ondo nago, sasoi betean. Askotan errapikatzen dudan moduan, paper batean dio gaitz neurologiko degeneratibo senda ezin bat daukadala baina batek edo bestek esango luke, gezurretan ari naizela, ikusita <laughs> ze gauza egiten ditudan. Ez dakit, bihar edo etzi, beste eraso bat izango ote dudan, baina ez dut horri begira bizi nahi. Parkatuko didazue hau behin eta berriz errepikatzea. Gauzak barneratzeko, altuan esan behar dituen horietakoa naiz. Ba hori, gaur, hemen eta orain, osasun esprimeran nago. Gainera, nolako lutsu hau bezalako bidaia bat egin ahal izatia. Eta tokia, urtaroa edo zein dela ere, toki zoragarrian bizi gara. Eta bidaia honetan hori konfirmatzen ari naiz. Esageratua naizela? Zazpi puntu ez webunean argitaratzen ari naiz etapa guztien ibilbideak. Sartu, sartu bertan, jaitsi trakak eta egin zerorrek. Bidaia osorik edota eta zehatz bat kilometro ditu hemendik. Gatarremendiaren magalean lasai bazkatzen zeuden behor batzuk eta txoriak izan dira gure konpainia bakarra. Ez dugu beste inor ikusi goiz osoan. Esteren zubira iristean ere bakarrik egon gara. Hortxe zegoen Iñaki, gure zain. Eliza eta frontoiaren artean dagoen aparkaleku batean, karrikaburu ostatuaren alboan. Amabi bat kilometro genera matzan ordurako. Autokarabanan atxeden pixka bat hartu, motxila janedanez ondo bete, eta mendian gora joan naiz, marka zurigorriak jarraitzen. Bakarrik egin diot gaurko etaparen bigarren erenari, aparkalekutik irteten den errepide malkartsuan gora. Esteren zubitik aurrera, apenas izan dudan tarte laurik. Gora edo behera, urrats laburrak emanaz gorantz, harineketan beherantz. Andoni eganaren liburuaren izenburuak zioen moduan, pausoa noiz luzatu jakin beharra dago. Mendian gora nindoala, sentsazio honekin jarraio dut. Lehen esan dudan moduan, oso pozik nago gehien bat osasunez ondo antzematen dudalako nire burua. Eta fisikoki ondo egoteak laguntzen du aldarte positiboa izatera. Ederra da, horretaz jabetzea. Ze batzuetan, lanerako animalien moruan ibiltzen gara, burua jaitsi eta segi aurrera. Iaia non gauden eta noragoa zen jakin barik, automatikoan. Eta nik horrela jardun dut aurreko etapetan, egin batean, ibilbidea egin beharra dago eta gitxo, plana jarraitu. Hori berez ez da txarra, baina tarteka makina geratu, arnasa sakon hartu eta burua altxatzea eskertzen dela esango nuke. Edonik ala sinisten dut. Baztango etapan plangintza pikutara bidali nuenean apur bat liberatu nintzen, eta atzoko etapan sentitu nintzen askatasun horren jabe. Begira, nik ez dut pentsatzen azken urteetan diagnostikoaren ostean egin dudan pentsakera eta bizitzeko moduaren aldaketak inor baino hobea egiten nauenik. Ez da zegama izkorri eta hiru handiak amaitzeak, edo edota bidaia hau egiteak ere. Askotan irakurri izan dut maratoi bat amaitzen duten zenbaitzuk argia ikusten dutela. Edo zertarako gai direla sinesten dutela. Nik ez dut argirik ikusi ez nuen ikusi maratoia gametzean, ez da bidai hau egitean ere. Gozatu bai, ikaragarri, baina ez naiz gabei egia azaltzera joan zaien misiolaria. Ez aituztet gainerako bizidunak goitik begiratzen, bai zera. Ez du sentitzen, balentrea bat egiten diardudanik. Ez bidaiarekin, ez da bizitzeko ikuspegi aldaketarekin ere. Optimista buru gogorra? Bai, baina makina bat persona ikusten ditut niretzat erreferenteak direnak, eta ez daukat haien parera iristeko asmorik, ez da behar eta gogorik ere. Esklerosian izkoitzaren diagnostikoak ez daukala zertan sententzia bat izan behar erakutsi nahi dut, besterik ez. Apaltasunez eta normaltasunez. Apurka apurka desente igotzen joan ostean, goilauta da moduko batetara iritsi naiz, bere etxalde eta hartaldeekin hor beheran zartu dut, baiara umel eta itxi batean zehar. Artzainen txabola batzuen albotik pasa eta GR Amarri Bilbideak eskuinera erregulta eman eta demaseko aldapangora egiten du. Hor bai laburtu behar izan dudala pausua. ordu erditxo bat behar izan dut kilometro eta erdiko tartea hau gainditzeko. Bide tente, malkartxu, baina ederrean. eta aldaparen amaieran. Hortxe neukan zain inaki. Autokarabana alboan zeukan eta bazkaria pronto. Horrela bidaiatu daiteke, eh? Hori luxua. Ingurua ezaguna egiten zitzaidan eta bazkaltzen ari ginela oroitu dut zergatik. Irati ekstrem martxa zikloturistan hemen zegoen anoa postuetako bat. Orduan txakalaldiaren aurretik izaten den gozearekin iritsi nintzen nona. Orduan ikasi nuen arnaz luzeko saioetan ondo jan beharra dagoela. Eta hori egin dut, ondo jan. Aizea gutzi digun bitartean, ze mekagoen, nolako ufadak, eta paren azken erena egitera irten gara. Iñaki oinasean zetorren nirekin, Peio mendiko bizikletarekin, baina ez du askorik iraun egoerak. Alakoan, Iñaki eta abiok ikusi dugu peio ezinean zijoala eta bizikleta airean bota duela. Gerora jakin dut haizeak bizikletaren atzeko aldagailua apurtu diola. Eskerrak oraindik autokarabanatik gertu geundela. Inakik bizikleta hartu eta bulta eman du. Peio eta biok elkarrekin jarraitu dugu Nafarroa behereko gaiurrera. Eta ara non iritsi garen okabera. Zazpi bidaiko posgarren tontorra. Ez dugu denbora asko eman gaiurrean haize zakarra zegoen eta iluntzen hasia zen jada. Beheran zartu dugu, askar-askar. Belardiak atzean utzi eta basoan sartu gara. Gaurkoan ere bakardade de totalean. Baina iratiko janean sartu eta gutxira bidean zerbait ikusi dugu, berrogeita mar bat metrora. Horeinak, aurrera pauso batzuk eman eta bertan geundela jabetu direnean oianean iesi ospa egin dute. Gaurko etaparen amaiera proposa izan da topaketa hau. Azkar xamarri iritsi gara asfaltura, iratik garazira, txalet pedro dagoen inguru horretara. Errojuak dio hogeita mairu kilometro egin ditu dela gaur donibane garazitik irati garazira iristeko. Eta bi mila metro positiboko desnibela igo dela. Alaitasuna eta pakea sentitzen dut, parez pare oso pozik nago. Tokiaren edartasunak eta bakardadeak asko laguntzen dute, noski. Beno, bakardadea bakarrik ez naiz sentitzen. Iñaki eta peioren konpainiaz gain, babestuta sentitzen naizelako, urrun daudenen gandik. Hori bai, luzea egiten ari zait. Jada, Maria eta alabekin egoteko gogoa daukat. Tira, lasterra maituko da bidaia eta etxera itzuliko naiz. Ah, jo, eskerrik asko horregotearen, bezarkada estu bat. Mm.